Pan ti'n prynu tobacco anghyfreithlon, ni ti yw'r unig un mae'r deliwr eisiau gwerthu ddo. Mae eisiau ei werthu i blant hefyd, a stym ots ganddo pa mor ifanc. Mae gwerthwyr tobacco anghyfreithlon yn targedu a gwerthu i blant i'w gwneud nhw'n gaeth i sigaret. Dweud wrth ddim am y rhai sy'n gwerthu tobacco anghyfreithlon yn dy ardal di. Chwilio Crime Stoppers UK neu ffonia rhadffon dim 800 555 111. Cei fod yn hollol ddienw. Dweud wrth ddim nawr. Dim esgus byth.